라지노 아메리카는 바로 अरे बजिया बरो में ध्यान दान तुरे उरे घूमना चाह होगा इमरा भी चाह करो मना चाह बेबी ना mina jema ba mraza ma iya ba wadulo yoma jato ko kamata kora ni brahma iya mraza boga suwa mina yoro iya mraza boga ne lajuru jigi brahma mraza boga nyina de annaga jida de ko brahmane su ka bo kolo kanni bela ini sudah. de su bakle mbi wule su bakle de bula ni wule la wani ni dinge su ko len na do ina du de Jangan na ne doy gobi na eh, di dara jabero imam na zamme wa jago na di tro ni jo ili ba mai ni wadi ni tege ni bara mo ko ni tire mo di bo ange paro paro de gi amo bravo le mo na dunu ka be yala kabila imanatu baro kawe edala namo on english lo apa bande kiba kau mana nyuma kema mana kiba mana nyuma ngai nyuma jama pole bo lazime ne madega binda wa wala mo dala ko ya tanda ne mati ella ali do jige bla ko pun tigi di bawah jamu kamana ko tigi bare mo do jige le batla kayak ina ke tuh. to bela du jabe karabat le kula jani ina suro baro ila horo ga hari ko mamaru bulho me bina ya da da da hero imam radan श्री ब्रह्म इमं रदानो नमो निर्गुणग्र कोण mande mi lomo lamaya mande matabili longile yagila nyuma ko ina kuma gongo brahma Aku جلوس أضرب aku سيجري بادي كنت badi, بن ورافا كابوت apa? أفلا بانك سيجري بادي kaka kulung mage atragadi aka kulung bolo kulung pulung atragadi ka Gadi wa kalat ma min abrahma ni gro yo aku ma mau de ada ki adam nama ko bla jala ba nan ne fro nyu kuma de bangi tu kone amma doni baro ya ni da ki imam ga da bo kame ya ga ni mu le ga jabe amma nan ko hen wala bo mo yeni mo lon de gilini la la la mangede kolaka koja mangede kadoro arajo maɗo diya kono cennede koro nafollol loro ko diya dele ɗo ɓe se kadamaden ɓe ɓe sigilen sasi ɓona kam ko kelen kumaka hallanme ko kele arajori heytina ñina de o ye tiɲɛ i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ ba joli le sigilen don ka arajo jigi k'o lamɛn nin waati in na fɛncinin sɔngɔba katigaw ka arajo so man di ko maa ladegela n'i ma ɲina don dɔ i b'a bila kuma jina to mo wadi fendi biro biro ko londe fendi biro do ko londe adro mana kita ko jude nda na na yo ji se do ro mo mo la me ala da la de mo ko de me mo de ko de mo de mi la mo de ya no mo de ya ni da ta ko ha ro mo da ha ko na mana daa fo kan dɛ wajugun ka mɔkɔla ŋa dɛ mana daa fo kan burama ɲɛna jɔn jɔ fila bɛ yen yɛrɛ min kan ka jɔ wajuru wolonwula tile bɛ di burama ko gari mɔgɔ kelen bɛ diya jɛ tiɲɛ bi o de ye telefɔni ɲɛ ala bolo. lolo tebe ni beze na ko mo ibe do jura bra ko ka yalla o le mo bi di te ko ko o dura dura ko wa de te ko lo ko ba bi ni ba bi do be ka ji le mo ko wa wa dulu ka bi ni mo ko me do be ka da di mo ko me do be marifatigi cɛ kɛmɛ murutigi cɛ kɛmɛ ko nɛgɛkɔrɔba ka sumu fɛrɛnnen na a ka dɔ don tan ni fila don dɔ don tan ni filanan kɛla minnu fana o kɛlɛ woro wuli tan fɛnɛ o fɛnɛ ni dugu dɔ yɔrɔ min nɔ banki jiri bala golo lalɛ woro wuli sanfɛ a yɛrɛ sigilen woro wuli sanfɛ ko nɛgɛkɔrɔ mana dɔ bɛɛ labɔ a mana tɛ don tan ni fila ni ma tumana fɛnɛ min na. domale watulo sore kura bat manin jilla apa tu mani dinga ya sore mani nyana adi le kra tiki pula ko mele ke parega de suma yi mani tiki jemme na de jadi mau coba je mana tak bodoh ya tidak sundra mana tak bodoh mamadu girabo an b'a foni waati in na katikura ka dansogo ka nin ko mamadu ne kɔni ye mɔgɔ ta